Всем привет. Э, а э, Всем привет, всем привет. Это я Дидонджи. Я, э, я ваш рэпер. Да. Просто это сообщение, это сообщение это для моих поклонников, да. Сейчас я заметил на моей YouTube, там на моих соцсетях есть активно там вот активные пользователи. И э, знаете, если вы смотрите, там э, у меня там много клипов, да. Э, кстати, напишите в комментариях, пожалуйста, в комментариях, напишите, какой из моих клипов вы уже видели. Да, потому что, мне кажется, многие из вас меня там обнаружили, там, ветеранов, спасибо ветеранов, да. А, вот у меня, э, кроме этой песни, есть еще многие э, песни. Э, много, много песней. Вот. Но что я хочу сказать сейчас? Я просто хочу, чтобы вы знали. Я... У меня много проектов, понимаете? Просто, мне кажется, люди не до конца Ljudi ne da konca uh, eh, uh, eh, uh, eh, slušali, da? ne da konca slušali moje tvorčestvo. Jaz mnogo poslušat, jaz mnogo посмотреть. Да. И я рад. Я рад, что вы такие активны, что вы такие, что вы подписываетесь и продолжайте подписаться. И главное, расскажите друзьям, понимаете? Я думаю, что вы, вы знаете, а вы уверены, да? Вы уверены, что я могу творить классные песни, да? А, вы уже смотрели, да, некоторых э, моих песен. У меня даже песни, которые э, нет клипов. Да. А в данный момент есть э, из-за э, новый актив в моих э, э, э, соцсетях. Я решил сделать новую песню и э, вы меня вдохновляете. Я еще раз вам говорю спасибо, что вы у меня есть. Э, продолжайте. А. Я вам обещаю, очень хорошие э, песни, хорошие клипы, хорошая музыка. У вас будет хорошая музыка, да? И э, вы будете довольны. Сейчас вы уверены, что Дидонджи классный рэпер, а вы будете довольны этого классного э, рэпера, да, э, вот, э, поэтому э, э, продолжайте, э, продолжайте подписаться, расскажите друзьям и ждите э, новые песни. Сейчас э, песня, которую я пишу, я вам э, скажу сейчас, это R&B, а если вы смотрите, там э, у меня... Э, последний, э, последний видео, которое я выкладывал, я не говорю про э, онлайн, а те, которые даже смотрели мой эфир там в Аккорде, да, у меня был там интервью в, Аккор... э, в Discord, да, в Discord. Э, те, которые смотрели, я там говорю, что у меня песню девушка, которая поет со мной э, в э, концерте, который я выкладывал. Мы сейчас э, э, собираемся делать песню. Она очень классно поет, послушайте еще концерт. Э, да, я там, мы поем э, с оркестром, да. Послушайте. И она завтра улетает э, в Мальдив, да, ну, когда она приедет э, обратно, мы обязательно запишем песню. Она вернется также в этом месяце. Я думаю, что до конца лета мы должны э, успеть, э, успеть э, вам песню сделать. Но очень важно, очень важно еще раз. Последнее, что я еще хочу э, уточнить, очень важно ваш актив. Да? Будьте активными, расскажите друзьям, добавляйтесь в друзья, э, расскажите, чтобы вас друзья подписались, потому что пока у меня э, много э, подписчиков, это вдохновление, да. И э, я думаю, что материал, который у меня есть, э, стоит того, понимаете? Вот. Ну ладно, ребят, я не буду много говорить. Надеюсь, у вас все хорошо. Я всем здоровья. Давайте на связи.